Аккорды песни «Пицца, оружие» изучаем сегодня. Первый аккорд ставится, зажимается баре на четвертом ладу, вторая струна, четвертая струна. Второй аккорд передвигаем чуть в сторону на седьмой лад, девятый так, вторая струна, точно так же, без зажатого мизинца на баре. И третий аккорд, тут их всего лишь 4, но играет тремя. Это верхний аккорд, который до этого ставили сверху, с первого. Это пятый лад и верхний аккорд, без пальца бары. И четвертый аккорд, так вот три пальца, второе, третье, четвертая струна и бары. Вот и все. Четыре аккорда, песня, пицца, оружие. Еще раз проиграю и все. Ну и все. Вот он, маленький видеоурок.